বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ল নিউ আইডিয়াজ নিউ আইডিয়াছৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বৌদ্ধিজিম আৰু জৈনিজিম এই দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব এইটো এটা কমন টপিক হয় এনেকুৱা কোনো এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা নাই য'ত নিউ আইডিয়াছ চেপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধা নহয় এইটো টপিকছৰ পৰা সকলো এক্সামতে এটা বা দুটা কুৱেশ্যন সুধিয়েই থাকে যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ চি টেট e হওক Assam TET C R P এফৰ এক্সাম আছাম পুলিচৰ এক্সাম মোট কথা যিমানবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হয় সকলো পৰীক্ষাতে এই চেপ্টাৰটো বা এই টপিকছটো ইনক্লুড কৰা আছে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে ইয়াৰ আগত আৰু দুটা চেপ্টাৰ আছে সেইটো আগতে আচলতে আলোচনা কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ পি পি টিবিলাক বা শ্লাইডবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ আগত এটা চেপ্টাৰ আছে মহাজনপদ আৰু বৈদিক যুগ ভেদিক এজ বুলি কয় সেই দুটা চেপ্টাৰৰ শ্লাইডবিলাক সংগ্ৰহ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আজি নিউ আইডিয়া যিটো চেপ্টাৰ সেইটো আজি আমি আলোচনা কৰিম যে নহওক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে নিউ আইডিয়াছ নতুন ধাৰণা এই নতুন ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল বৈদিক যুগৰ শেষৰ ফালে একেবাৰে অন্তিম ফালে বৈদিক যুগ যেতিয়া মানে শেষ হ'ব অন্ত হ'ব হ'ব অৱস্থা ঠিক তেনে সময়ত নতুন কিছুমান ধাৰণাৰ সৃষ্টি হ'ল নতুন কিছুমান বুদ্ধিজীৱীৰ সৃষ্টি হ'ল সেই ধাৰণা ধাৰণা দুটা হ'ল এটা হৈছে বুদ্ধিজিমৰ ধাৰণা আৰু এটা হৈছে জৈনিজিমৰ ধাৰণা প্ৰথমে আজি আমি বুদ্ধিজিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত জৈনিজিমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুদ্ধিজিম মানে বুদ্ধ ধৰ্ম বুদ্ধ ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বুদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তকজনৰ নাম হৈছে গৌতম বুদ্ধ এতিয়া লিখা আছে গৌতম বুদ্ধ মই জাষ্ট এই শ্লাইডবিলাকত এন চি আৰ e টিৰ যিবিলাক বুক আছে সেই কিতাপবিলাকৰ পৰা যিবিলাক মেইন মেইন পইণ্ট যাৰ পৰা এক্সামত কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় সেই পইণ্টকেইটাহে ইয়াতে অনকুলেট কৰিছোঁ কৰিছোঁ কিতাপৰ গোটেইখিনি কথা মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নাই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যাৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধে সেই পইণ্টকেইটাহে ইয়াতে মই ইনক্লুড কৰিছোঁ অৰ্থাৎ জাষ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ ওপৰত বেচ কৰি এই পি পি টিবিলাক বনাইছোঁ দি গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ হল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক আপোনালোকে সকলোৱে জানেই about 2500 years ago, Siddhartha, also known as Gautam, Gautama, was the founder of Buddhism. ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰায় দুই হাজাৰ পাঁচশ বছৰ আগত সিদ্ধাৰ্থ যাক আমি গৌতম বুদ্ধ বুলিয়েই বুদ্ধ বুলিও জানো তেখেত আছিল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গৌতম বুদ্ধ বুলিও আমি কওঁ তেখেত আছিল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ইমান সহজ কুৱেশ্যন নুসুধে যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন who was the founder of Buddhism তাতে এনচাৰ হ'ব কি গৌতম বুদ্ধ বা গৌতমা সিদ্ধাৰ্থ গৌতমা the lord of buddha was born in 623 bc in the famous gardens of lumbini in nepal the most important kotha hoy here pura question arise hobo pare siddhartha যাক আমি গৌতম বুদ্ধ বুলি জানো তেখেত হৈছে the lord of Buddha Buddha ভগৱান ৱাজ বৰ্ণ তেখেত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল six hundred twenty three B C অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ ছয়শ তেইছ বছৰ আগত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল ক'ত জন্ম হৈছিল in the famous gardens of Lumbini in Nepal Nepal নেপালত লুম্বিনী নামৰ এখন ঠাই আছে সেই লুম্বিনী নামৰ বাগিচাত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল ছয়শ তেইশ খ্রিস্টপূর্ব the Buddha belong to a small gana known as the Shaika gana and was a Kshatriya ইয়াত কোৱা হৈছে যে বৌদ্ধ কোনটো সম্প্ৰদায়ৰ লগত বিলং কৰিছিল তেওঁৰ সম্প্ৰদায়টোৰ নাম হৈছে শাক্য গণা যিটো গণ মানে কি গণ আমি মানে মানুহৰ এটা সম্প্ৰদায় আমি কওঁ নহয় জনগণ মানুহৰ এটা সম্প্ৰদায় সৰু সৰু এটা সম্প্ৰদায় আছিল চাক্যগণ সেই চাক্যগণৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক আছিল অৰ্থাৎ তেওঁ চাক্যগণৰ বা চাক্য সম্প্ৰদায়ৰ এজন ব্যক্তি আছিল আৰু তেখেত আছিল ক্ষত্ৰিয় বংশৰ লোক আছিল when he was a young man when he was a young man যেতিয়া তেওঁ ডেকা আছিল at the age of twenty nine অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁৰ বয়স ঊনত্ৰিছ বছৰ হৈছিল he left the comfort of his home in search of knowledge ঊনত্ৰিছ বছৰ বয়সত তেখেতে ঘৰৰ যিবিলাক সুবিধা আছে সেই সুবিধাসমূহো তেওঁ ত্যাগ কৰি বিদ্যাৰ অম্বেষণত তেওঁ ওলাই গৈছিল ঘৰৰ সা সুবিধা ঘৰৰ যি আৰাম সা সুবিধা ইত্যাদি সেইবোৰক তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল সম্পূৰ্ণভাৱে বাদ দিছিল বাদ দি তেওঁ জ্ঞানৰ অম্বেষণত বিদ্যা বিচাৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল অৰ্থাৎ তেওঁক নলেজ লাগে বিদ্যা লাগে বিদ্যা অম্বেষণ কৰি কৰি বিদ্যা বিচাৰি ক'ত বিদ্যা পোৱা যায় সেই বিদ্যা বিচাৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ মানে ধৰক যিবিলাক আৰাম যিবিলাক সা সুবিধা সেই সকলোবোৰ তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল he wandered for several years and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar where he attain enlightenment তেওঁ বহু বছৰ ধৰি ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছিল এণ্ড মেডিটেটেড অৱশেষত তেওঁ ধ্যান কৰিছিল ফৰ ডেজ কেইবাদিন ধৰি on end under a peepal tree আৰু অৱশেষত এটা পিপল গছৰ তলত বা আহত গছৰ তলত এট বোধ গয়া কোন ঠাইত বোধ গয়া ইন বিহাৰ বিহাৰৰ বোধ গয়া এখন ঠাই আছে সেই ঠাইত পিপল বা আহত গছৰ তলত তেখেতে ধ্যান কৰিছিল তপস্যা কৰিছিল হয়েৰ হি এটাইন হয়েৰ হি এটেইন এনলাইটমেণ্ট য'ত নেকি তেওঁ জ্ঞানপ্ৰাপ্তি হৈছিল শিক্ষা সংস্কৃতিৰ পোহৰেৰে আলোকিত হৈছিল তেখেত সেই সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল কিমান at the age of thirty five পঁয়ত্ৰিছ বছৰ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়সত তেখেতে জ্ঞান লাভ কৰিছিল বা জ্ঞানপ্ৰাপ্ত হৈছিল ইয়াৰ পৰা কুশ্যন হ'ব পাৰে যে গৌতম বুদ্ধ কিমান বছৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঊনত্ৰিছ বছৰ বয়সত কিয় ওলাই গৈছিল বিদ্যা অম্বেষণৰ বাবে কোন ঠাইত তেখেনে তেখেতে শিক্ষা সংস্কৃতিৰ পোহৰৰে আলোকিত হৈছিল পিপল গছৰ তলত বা আহত গছৰ তলত আৰু ঠাইটো ক'ত আছিল বোধ গয়া বিহাৰৰ বোধ গয়া নামৰ ঠাইত after that he was known as the Buddha ইয়াৰ পিছত তেখেতে বুদ্ধা নামেৰে জনাজাত হৈ পৰিছিল অৰ দি ৱাইজ ওৱান নাইবা এজন জ্ঞানী মানুহ হিচাপে তেওঁ পৰিচিত হৈ পৰিছিল জনাজাত হৈ পৰিছিল হিডান ৱেইন টু চাৰনাথ নিয়াৰ ৱাৰাণসী ইয়াৰ পিছত তেখেতে ৱাৰাণসীৰ ওচৰত চাৰনাথ বুলি এটা ঠাই আছে সেই সাৰনাথৰ ওচৰলৈ তেওঁ গুচি গৈছিল সাৰনাথলৈ তেওঁ গুচি গৈছিল বাৰাণসী বাৰাণসী আমি জানোৱেই আমাৰ বিখ্যাত ঠাই হয় বানাৰস এই বানাৰসৰ ওচৰত সাৰনাথ নামে ঠাইলৈ তেওঁ ৰাওনা হৈছিল বা গুচি গৈছিল where he taught for the first time য'ত তেওঁ তেওঁৰ সৰ্বপ্ৰথম ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সৰ্বপ্ৰথম শিক্ষা দান কৰিছিল he spend the rest of his life travelling on foot ইয়াৰ পিছত তেওঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি বহু ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল সেই সময়ত গাড়ী নাছিল গাড়ী ক'ত আমি গাড়ীৰ বিষয়ে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ যিয়ে নহওক তেখেতে খোজকাঢ়ি কাঢ়ি বহু ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ পৰা কুশ্চিন হ'ব পাৰে যে তেওঁ সৰ্বপ্ৰথম কোন ঠাইত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল সাৰনাথ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইটো মনত ৰাখিব সাৰনাথত তেওঁ তেখেতৰ সৰ্বপ্ৰথম বাণী প্ৰচাৰ কৰিছিল বা ভাষণ দিছিল বা শিষ্যসকলক শিক্ষাদান কৰিছিল going from place to place এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছিল টিচিং পিপুল মানুহক শিক্ষাদান কৰিছিল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈ তেওঁ মানুহক শিক্ষাদান কৰিছিল মানুহক শিকাইছিল টিল হি পাছ এৱে এট কুশিনাৰা অৱশেষত তেওঁ কুশিনাৰা নামৰ ঠাইত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল চনটো আছিল চাৰিশ তিৰাশী বিচি অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব চাৰিশ তিৰাশী বিচিত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আশী আশী বছৰ বয়সত এইটো মই ইয়াতে লিখা নাই The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness, which is caused because we have craving and desire. বুদ্ধই বিশ্বাস কৰিছিল যে বা শিকাইছিল যে আমাৰ জীৱনটো মানুহৰ যি জীৱন সেই জীৱনটো সম্পূৰ্ণ কষ্ট আৰু দুখেৰে ভৰপূৰ unhappiness life is full of suffering and unhappiness কষ্ট আৰু দুখেৰে আমাৰ জীৱনটো পৰিপূৰ্ণ কোনে বিশ্বাস কৰিছিল বুদ্ধদেৱে বা গৌতম বুদ্ধই আৰু এইটো কিয় হয় হুইচ ইজ কষ্ট because we have craving and desire আমাৰ যিটো লালসা আমাৰ যিটো লোভ এই লোভৰ কাৰণে আমাৰ এই পৰিণতি হয় আমাৰ জীৱনটো যে দুখেৰে ভৰা কষ্টৰে ভৰা কিয় তাৰ কাৰণটো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ক্ৰেভিং এণ্ড ডিজায়াৰ্ছ লোভ আৰু লালসা আপোনালোকে জানে মানুহৰ জীৱনৰ লোভ আৰু লালসা এই দুটা বস্তু কেতিয়াও অন্ত নহয় এই দুটা বস্তু সদায় বাঢ়িয়েই থাকে সদায় বৃদ্ধি হৈয়ে থাকে ধৰি লওক কোনোবা এজন কোনোবা এজন এজনে মেম্বাৰ হ'ল বা প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ চিন্তা থাকিব মই কেনেকৈ এম এল এ হ'ম এম এল এ হোৱাৰ পিছত তেওঁকো ভাবিব মই কেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ আৰু লালসা বাঢ়িব মই কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ম ৰাষ্ট্ৰপতি কেনেকৈ হ'ম গতিকে এই যিটো আমাৰ যিটো লোভ আমাৰ যিটো লালসা এইটো ইয়াৰ অন্ত নাই এইটো নহয় যে মই এম এল এ হৈছোঁ মই প্ৰেচিডেণ্ট হৈছোঁ বা মই জিলা পৰিষদ হৈছোঁ এইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট সেনেকুৱা নহয় মানে লোভ যিটো সেইটো আহিয়েই থাকে বাঢ়িয়েই থাকে মোৰ ওচৰত ধৰক এটা গাড়ী আছে এটা গাড়ী হোৱাৰ পিছত মই আকৌ চিন্তা কৰিম আৰু এটা গাড়ী কেনেকৈ কিনিম ইয়াতকৈ দামী গাড়ী আৰু এটা কেনেকৈ কিনিম এই লোভটো সদায় মানে বৃদ্ধি হৈয়েই থাকে এই লোভৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ জীৱনত দুখ কষ্ট আন শিপিনীত যিটো সেইটো সদায় বৃদ্ধি হৈয়ে থাকে ইয়াৰ কাৰণটোৱে হ'ল লোভ আৰু লালসা sometimes even we get what we want যেতিয়া আমি আমি বিচৰা বস্তুখিনি পাওঁ উই আৰ নট ছেটিছফাইড আমি কিন্তু সন্তুষ্ট নহওঁ সেই কথাখিনিয়ে যি কথা মই ক'লোঁ আমি পোৱা বস্তুখিনিৰ ওপৰত আমি সন্তুষ্ট নহওঁ সেই বস্তুখিনি পোৱাৰ পিছত আমাক আৰু লাগে আৰু লাগে আৰু কিবাকিবি লাগে এনেকুৱা লোভ লালসা আমাৰ বৃদ্ধি হৈয়েই থাকে এণ্ড ৱান্ট ইভেন মোৰ অৰ ওৱান আদাৰ থিং আৰু লাগে আৰু বেছি বস্তু লাগে আমাক the Buddha describe this as thirst or tanha এই বস্তুটোক আমাৰ যিটো লোভ লালসা যে বৃদ্ধি হৈ থাকে ইয়াক বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধই থাৰ্ষ্ট অৰ তানহা বুলি অভিহিত কৰিছে বা তানহা বুলি কৈছে তাৰমানে থাৰ্ষ্ট মানে পিয়াহ পিয়াহ কেতিয়াও শেষ নহ'ব আমি যিমান পানী পান কৰোঁ পাণ নকৰোঁ কিয় পিয়াহ কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও অন্ত নহ'ব শেষ নহ'ব সেয়েহে বুদ্ধদেৱে ইয়াক থাৰ্ষ্ট বুলি অভিহিত কৰিছে বা তানহা বুলি অভিহিত কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছে the Buddha describe the thirst or desires and craving as আমাৰ যিটো থাৰ্ষ্ট পিয়া ডিজায়াৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা আৰু ক্ৰেভিং লোভ লালসা গৌতম বুদ্ধই বা বুদ্ধদেৱে ইয়াক কি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে কি বুলি কৈছে পিপাচা বুলি কৈছে নহয় পিপাচা বুলি কোৱা নাই আমি পালোঁ ইয়াতে লিখাই আছে তৃষ্ণা নহয় তানহা ইয়াক কি বুলি কৈছে তানহা বুলি কৈছে তিনি নম্বৰ তোমাৰ এনচাৰ হ'ব নেক্সট তাৰপিছত কি আছে he taught that this constant craving could be remove by following moderation in everything ইয়াতে কোৱা হৈছে গৌতম বুদ্ধই কৈছে বা শিকাইছে আমাৰ যিটো লোভ লালসা কনষ্টেণ্ট যিটো ক্ৰেভিং আমাৰ সদায় কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ যিটো লোভ লালসা ক্ৰেভিং সেইটো আমি ইয়াকে ৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াক আমি বাধা দিব পাৰোঁ কেনেকৈ বাধা দিব পাৰোঁ by following moderation in everything প্ৰত্যেক বস্তুতেই আমি যদি মধ্যম পন্থা অৱলম্বন কৰোঁ মধ্যম পন্থা যদি আমি অৱলম্বন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই কনষ্টেণ্ট ক্ৰেভিংটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ Buddha taught people to be kind বুদ্ধাই মানুহক দয়ালু হ'বলৈ কৈছে দয়ালু হ'বলৈ তোমালোকে কি কৰা দয়ালু হোৱা and to respect the lives of others আন জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তোমালোকে সন্মান কৰা আন জীৱ জন্তুক তোমালোকে কি কৰা সন্মান কৰা সেই যিয়ে নহওক চৰাই চিৰিকটিয়েই হওক পিপৰাই হওক জীৱ জন্তুৱেই হওক যিয়েই নহওক আমাৰ মাজত যেনেকুৱা আত্মা আছে আন জীৱ জন্তুৰ মাজতো ঠিক তেনেকুৱা আত্মা আছে সকলো আত্মাকে আমাক কি কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে এইটো বুদ্ধদেৱে এনেকৈ কৈছে ইনক্লুডিং এনিমেলছ জীৱ জন্তু জীৱ জন্তুকো আমাৰ কি কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে আমাৰ জীৱনৰ যেনেকুৱা মূল্য আছে জীৱ জন্তুৰ জীৱনৰো তেনেকুৱা মূল্য আছে he believe that the results of our action called karma আমাৰ যি কৰ্মৰ আমি যে কাম কৰোঁ আমাৰ যি কৰ্ম কৰ্মৰ যি ৰিজাল্ট যি ফলাফল তাক তেখেতে কৰ্ম বুলি কৈছে আমিও কওঁ আমাৰ ভাষাটো কওঁ কৰ্ম কৰ্ম বুলি অভিহিত কৰিছে whether are good or bad সেইটো ভালেই হওক বা বেয়াই হওক ভাল কৰ্মও হব পাৰে বেয়া কৰ্মও হব পাৰে যিয়েই নহওক সকলোকে তেওঁ একেলগে কৰ্ম বুলি কৈছে আৰু সেই কামবোৰে কি কৰিছে effect us both in this life and the next আৰু সেইবোৰে আমাক কি কৰে আমাক প্ৰতিফলিত কৰে আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত জীৱিত থকা জীৱনত আৰু আমাৰ মৃত্যুৰ পিছতো অৰ্থাৎ আমি যদি পৃথিৱীত ভাল কাম কৰোঁ তেনেহ'লে মৃত্যুৰ পিছত আমি ভাল তাৰ যিটো ফলাফল সেইটো ভাল ভাল ফলাফল পাম আৰু যদি বেয়া কাম কৰোঁ মৃত্যুৰ পিছত সেই বেয়া কামৰ যি ফলাফল বেয়া হিচাপে আমি তাৰ ফলাফলেই পাম ভালটো নাপাম ভাল কাম কৰিলে ভাল ফলাফল পাম বেয়া কাম করলে বেয়া ফলাফল পাম নেক্সট জীবনত মৃত্যুর পিছত নিবুদ্ধা taught in the language of ordinary people Prakrit এটা একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন হয় ইয়ারপর কোশ্চেন আরাইজ হয় নিবুদ্ধা টট বুদ্ধাই শিকাইছে in the language of ordinary people সাধারণ যে মানুষের যে ভাষা যুর ভাষা মানুষে বুঝি পায় মানুষে বুঝি পাওয়া ভাষাতহে মানুষক শিক্ষাদান করেছে মানুষক বুঝাইছে হয় সঁচা কথা মানুহে যি ভাষা বুজি নাপায় সেই ভাষাত যদি আমি মানুহক বুজাবলৈ যাওঁ মানুহে বুজি নাপাব গতিকে মানুহে বুজি পোৱা বুজি পোৱা ভাষাতহে আমাক মানুহক বুজাব লাগিব ঠিক বুদ্ধদেৱেও তেনেকুৱা কৰিছিল সাধাৰণ মানুহৰ যি ভাষা সেই ভাষাতেই তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিছিল বা জ্ঞান দিছিল আৰু সেই ভাষাটোৰ নাম হৈছে প্ৰাকৃত ভাষা সেইটোৰ ওপৰত কুশ্যন হয় বৌদ্ধদেৱে কোনটো ভাষাত মানুহক শিক্ষাদান কৰিছিল প্ৰাকৃত ভাষাত বা বুদ্ধদেৱৰ ভাষা কি আছিল প্ৰাকৃত ভাষা so' that everybody could understand his message প্ৰত্যেকে যাতে তেওঁৰ মেছেজসমূহ তেওঁৰ বাণীসমূহ যাতে বুজি পায় থ্ৰী জুৱেলছ অৱ বুদ্ধিজিম বুদ্ধিজিমৰ বা বুদ্ধ ধৰ্মৰ তিনিটা ৰত্ন আছে জুৱেলছ মানে ৰত্ন ইয়াৰ পৰা কুশ্যনাৰাইজ হয় কুশ্যন আহি আছে আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে এইটো আপোনালোকে ভালকৈ চাব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন হয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তিনিটা ৰত্ন হৈছে এটা হৈছে বুদ্ধা আৰু এটা হৈছে ধাম্ম আৰু এটা হৈছে সংঘ সেই তিনিটা বৌদ্ধ ধাম্ম আৰু সংঘ কি সেইবোৰৰ বিষয়ে মানে বিশেষকৈ মই বহলভাৱে আলোচনা কৰা নাই সেইবোৰৰ বিষয়ে বহলভাৱে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন মই কোনো এটা পুৰণা যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাক মই এনালাইজ কৰি চাইছোঁ বুদ্ধ ধাম্ম সংঘ সেইবোৰৰ ওপৰত যি আলোচনা যি ডেছক্ৰিপশ্যন সেইবোৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মই পোৱা নাই সেইকাৰণে এইবোৰৰ এটা এটা যি বিষয়বস্তু যেনেকুৱা বুদ্ধ কাক কয় ধৰ্ম কাক কয় সংঘ কাক কয় সেইবিলাকৰ ওপৰত মই বৰ্ণনা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই কাৰণ সেইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মই চোৱা নাই নেক্সট ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে Which one of the following is not among the three jewels of Buddhism? তলৰ কোনটো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তিনিটা ৰত্নৰ ভিতৰত নপৰে তলৰ তলৰ which one of the following is not এমহ তলৰ কোনটো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ তিনিটা ৰত্নৰ ভিতৰত নপৰে তাৰমানে নহয় বুলি সুধি সুধিছে বুদ্ধ ধৰ্ম অহিংসা সংঘ আপোনালোকে চাওক বুদ্ধ আমি অলপ আগত পালোঁ বুদ্ধ ধৰ্ম সংঘ সেই তিনিটা ৰত্ন হয় থ্ৰী জুৱেলছ হয় কিন্তু অহিংসা আমি পোৱা নাই গতিকে অহিংসাটো আমাৰ আনচাৰ হ'ব এইটো নট নট বুলি সুধিছে যে কোনটো নহয় গতিকে অহিংসা নহয় ইয়াৰ ওপৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে বা তিনিটা একেলগ বৈদ্য ধৰ্ম সংগ এনেকুৱা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে পজিটিভ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে তলৰ কোনবিলাক বৈদ্য ধৰ্মৰ থ্ৰী জুৱেলছ হয় এতিয়া য'ত যিটো অপশ্যনত বুদ্ধ ধৰ্ম সংগ এই তিনিটা থাকিব সেইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব আমাৰ আলোচনা আজি ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাই দিওঁ আলোচনা শেষ কৰাৰ আগতে এই বস্তুটো চাওক ইয়াতে কি লিখা আছে দি ইস্তোপা এট সারনাথ সারনাথত এটা ইস্তোপা আছে ইস্তোপার বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিওত আলোচনা করিম this building known as a stupa এই যে ছবি দেখা পাইছে আপনাদের এই বিল্ডিংটুক ইস্তোপা বলে জানা যায় was built to mark the place where the Buddha first taught his message সর্বপ্রথমে বুদ্ধদেবে বার্তা যাণী মানুষের আগত প্রচার করেছিল এইটোৱে হৈছে সেইখন ঠাই এইটো হৈছে সাৰনাথৰ ইস্তুপা হয় হ'ব আজিৰ কাৰণে আজি ইয়াতে আমাৰ আলোচনা সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ